Sampai saat aku berhenti Untuk memikirkanmu Di dalam hidupku Sungguh terasa beri Kau telah hancurkan aku Aku menahan Sakit yang telah pergi tinggalkanmu Walau ku tahu Semua tak semudah yang ku rasa Kini biarlah berlalu